mamela ke mos umntu uyakwazi uthi ngoku efunda ne enze impazamo ne ngeli xesha senza impazamo uzawuthini wena mntu umfundela akufundelayo uza kuthini wena mntu umfundelayo isilindo uzamthini isithandwa sam okay uzathi yima yima yima uyaphazama Uzawuthini ilingo? uzamcela kaloku uzathi uyabona ke ngoku khawuphinde ulijonge laa gama uzawuthini khawuphinde ulijonge alizame laa gama ba uyabona nakule gama esibini kunzima ulifunda laa gama uqale ke ngoku umthini umncedise kaloku mos nam ndiyanincedisa ndithi nani nifunda ngababini ukuze nithini nincedisane nincedisane